Tindai huga u ai tati Ningon dwa gata Sum la u na ba Bagi magong kwan go wai la sa Som la ai ki go ka U ai li nga Sin pro sin na atum Ding dung ding da ding dung Bai sak mai lung song Tha sau nam dung rong Upjin u lai ba di na Ashu ashan kung sung 남님은거야나이거봐징나이다마가가가쿠문나오시든가승리당가가아이는껌인가라이주름과니쿵과사도유릴래원방죽는자비딩나인주님기거봐스마운외니테라 khắp trao sụp vô lá na nắng trên xa dù xô na nhị tì na chỉ có ba chỉ có ba ရွာကဆူလာရနာပါမကီမကောကွန်ကိုဝဲလဲစာစမ်လာအိုင်ကီကောခါအိုင်လူငါစင်ဒိုစင်နာအပုံကုံဒင်းဒင်းဒင်းဒါယုံတုမိုက်ဆက်မိုင်လုံဆောင်ကာဆောင်းနမ်ဘုံရော Upin ulai patina ashu ashan kung sungka con mi mừng quay ếch giá ngai gì gò ba chính nay đã mà cả ca cả cứ mình nào sẽ đừng ca sinh lý trong cả ca ai mừng con mình ra rầy chú rung qua đi rung qua xa đu yêu rì lệ uống băng chân nâng ra đôi chân đàn chân nhì kỳ gò ba sâm mạ thân hoài thế violana Nang piang siya yung sona Itim na